Economizei o dinheiro. Agora, agora a gente vai começar a matar a gente, ó. Peguei, comprei a Alp. Depois de quatro rounds, a gente sai correndo com tudo ali no meio, ó. Vai, vai correndo. Aí eu vou pular aqui no canto, vou estreifar, mirar. Oi. Boa noite. Lampião. É, tá pra vender. Boa lá. noite. Vai o quê? Vamos um MF meio aí, ó. 来的。嗷，傻逼！nice to meet you. Perdi uns bondes, velho. Né? Ih, time. Olha time tá todo morrendo aqui. Volta aí, C4. Opa! <laughs> Quer outra? Nice to meet you. oh Nice to meet you. Tô matando as galinhas aqui? Opa! Opa! Opa! Deixa eu vir. <laughs> Pegou, velho. Ninja vai. Ninja da sombra avançado, taca tá ali, ó. Puta né? Vamos ali. Ai. Tem mais. Opa, deixei morrer. Foi mal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra, vamos lá pra C4. Vem comigo. <laughs> Me cheguei. Pega esse quadro, pega esse quadro. Pega esse quadro e entrar. Vem, vem, vem, vem. Corre, corre, corre, corre. corre. Não! O cara tá de alto. Não! Nossa, velho. nice to meet you. 2x1 do Uriel, o sábio. Uriel, é o sábio. Uriel plantou com a sua Negerve. Está... está <laughs> escondido, mirando no chão. Já, já ouviu vindo da biblioteca. É, Será que eles vão olhar? Olhou, olhou, já deu um miado. Tem mais um vindo do mesmo lugar, se escondeu no mesmo lugar, Uriel. Puxou Smoke, puxou Negev. Deu pré-fire, mas o cara não veio atrás dele tá com uma fuga lá na carroça. Tá fazendo comer ele, né? ele ah, morreu. Gritinho, o gritinho da dor. Botafogo. Deixa aqui. Eu não sei onde eu tô mirando. O cara tá dropado. Ah. Tem B. Tem B. <laughs> Não! Tomei ban. Puta que pariu, velho! Boa, meu! <laughs> <laughs>